Bugungi video juda ham muhim videodir. O'shaning uchun oxirgacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Videoda nomidan tezkorlik bilan qaror chiqarib olmang. Chunki video juda ham muhim ma'lumotlarga egadir. Oxirgacha, nuqtasigacha ko'ring va eshiting. Undan keyin gruppalarga bemalol meni yo yolg'onchi, yo to'g'ri deb yozishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, sizlardan ushbu video boshqa vatandoshlarimiz yetib borishi uchun atiga bir donagina like so'rab qolaman. Kimgadir oddiy bosishdir, kimgadir bu yaxshilik, kimgadir bu savobdir aziz vatandoshlar. Bosgan bo'lsangiz, Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat deb videoni boshlayman. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va bugun aytganimdek juda ham muhim videodamiz. Aziz vatandoshlar, videoda boshdanoq e, like uchun rahmat aytmoqchiman. Ko'pchilik bosdi. E, bosmagan video video qiladiganlar bor, ularga e, nima deydi? ahamiyat bermaslikka harakat qilaman va pastga qarasanglar obuna tugmasi bor, podpisasi o'shani bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilaman, chunki bu kanal faqatgina sizlar uchun xizmat qiladi. Agar shaxsiy fikringiz, savolingiz bo'ladigan bo'lsa, Instagramdan maxmadiz deb topib, obuna bo'lgan holatda murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam beraman va o'sha obuna bo'lganingizdan keyin o'shanday qolsin. Sababi ertaga yana savolinglar chiqib qoladi, o'shanda ham bemalol yozsanglar javob beraman. kun.uz, qalampir, xullas unga shunga o'xshagan juda ko'p e, ma'lumotlar, ma'lumot yetkazuvchi saytlarda 10-iyundan boshlab Turkiya havo yo'llari O'zbekistonga ham borardi. Ya'ni 18 ta davlat ichiga kirishga ruxsat olgan va o'sha 18 ta davlatga e, qatnov amalga oshiriladi deb ma'lumotlar chiqdi. Mana kecha, bugun chiqyapti yana o'sha ma'lumotlar. Juda ham internet tarmog'ida e, yayila boshladi. Xo'p, nimaga endi 10-iyundan, nimaga o'zbek havo yo'llari 1-iyuldan bular 10-iyun nasidan degan savollar ham kelishi mumkin ko'pchiligiga va agar bilgan bo'lsanglar, deyarli 1 oydan beri videolarimda chegaralar 1-iyuldan ochilishini xabarini berib kelyapman. O'shaning uchun ko'pchilik hozir adashib ketyapti, bilet olaymi, olmaymi deb. Aziz vatandoshlar, men hammasini surishtirdim, hammasini tayyor etdim, hozirlarga birin ma'lumot beraman. Avvalambor e, o'sha kun.uz yoki e, boshqa o'sha saytlar noto'g'ri ma'lumot bergani yo'q. Turkiya havo yo'llari bakanligiga telefon qildim, ular bilan ko'rishdim. telefon orqali va ular bilan gaplashganimda haqiqatdan aytganda o'sha 18 ta davlat e, iyun oyida, ya'ni 10-iyundan 18 ta davlat 1 iyundan sizdan esa ichki, masalan Ankara, Istanbul, Antalya, 10-dan keyin aytganimdek 18 ta Osiyodagi davlatlar, ulardan jumladan Ukraina ham bor, endi Yevropa ham bor. Lekin asosan o'sha Osiyo taraf. Qozog'iston, Belarusiya, Ukraina, O'zbekiston e, va hokazo va hokazo davlatlarga uchish amal qil e, uchishni boshlaymiz, ya'ni qatnovlar boshlanadi deb ma'lumot berdi. Va bu albatta televideniyadan ham, boshqa yerlarda ham bu ma'lumot ko'rsatildi, aytildi. Ularga aytsam, ha, shunday bo'ladi dedi. faqat O'zbekiston tashqi e, vazirliklari bilan, keyin O'zbekiston elchixonalari bilan gaplashgan holatda bu narsani o'rgandimki, hech qanday hali beri aniq fakt bo'lgani yo'q. E, elchixona xat yozgan, boshqa qilgan O'zbekistonga va O'zbekistondan o'sha aytganimdek tasdiqlatgan pechatlarga qaraganda faqatgina 1-iyuldan qatnovlar boshlanadi. Menman degan O'zbekistonda o'zini havo yo'li ham 1-iyuldan boshlaydi. Yo'q Turk vatan e, Turk havo yo'li ekan, yo'q Qatar havo yo'li, hech qaysi havo yo'llar ayni onda 1-gacha qatnamaydi. Bu prosta o'sha e, biletlarni sotish uchun chiqarilgan gap. Hozir agar sizlar u biletlarni oladigan bo'lsangiz, e, o'z Turkiya havo yo'llari agar uchish bo'lmasa O'zbekistoningda ayib, O'zbekistoning chegarani ochmayapti deb turib, sizni prosatak kuttiradi. O'sha biletingizni keyin ochiladigan paytga surib beradi. Prosta oldindan biletda sotish uchun qilingan, rejalashtirilgan o'yin. Endi nimaga bu o'yin deyapman? Haqiqatan aytaman, hisob-kitob qiladigan bo'lsangiz, bizni siz bilan tilimizda, ko'zimizda o'yin bo'ladi bu. Endi balki bular ham atiq qilmagandir, boshqadir, lekin ba'zi qilinayotgan narsa albatta e, o'lchanib, yozib, hisob-kitob bilan chiqariladi. E, nima qilish kerak? Hozir ko'pchilik menga aytyaptiki, murojaat qilayotganlar ichida bilet olsam bo'ladimi? Bilet olaymi mana Turk havo yo'llaridan? Xabaringlar bo'lsa, Turk havo yo'llari deyarli hamma havo yo'liga nisbatan, ya'ni O'zbekiston ketish bo'yicha eng qimmat hisoblanadi. Voy O'zbek havo yo'lida bo'lsin, Qozog'iston bo'lsin, Ozarbayjon, hammasidan eng qimmat Turk havo yo'llari va sotuvda albatta, masalan, Turk havo yo'llari 2 ta boradigan bo'lsa, bir kunda oldinlarini aytyapman. O'zbekiston 5-6 marta, Qozog'iston vobshe undan ham ko'p. qilgan demoqchi bo'lganim, qatnovlar yana ham ko'p edi bizda. Nimaga? Sababi arzonligi uchun va qulayliklarini o'zingizlar bilasizlar. Ancha bizi havo yo'limiz qulay. E, buni bu narsani solishtirish kerak yo'q. Endi demoqchi bo'lganim, ancha katta firma bu yo'llari va juda katta zarar qilgani uchun zararini qoplash maqsadida bu narsani e, ilgari surgan bo'lishi mumkin. Bu narsani hech kim inkor qila olmaydi, yolg'on ham qila olmaydi. Bu videoda qilishimdan asosiy maqsad oldindan bilet olib qo'yman. Bilaman O'zbekistonga ketmoqchi bo'lgan, shoshilayotgan juda ham ko'p. Aziz vatandoshlar, avval ochilsin, ko'zingiz bilan, quloqingiz bilan eshiting, mayli bir hafta kech boring, borani bir oy kech boring. Lekin ishonchli, bemalol, rohat borishingizni tavsiya qilaman. Hozir 10-dan bilet bor ekan, 11 ga oldim, 12 ga oldim deb bilet olib qo'ysanglar, ertaga e, o'sha aeroportga bo'ladigan bo'lsanglar, e, Turk havo yo'llari sizlarga men bilmayman, qardashim deydi. havo yo'llaring O'zbekiston chegarasi ochilmayapti, biz qo'limizda hech narsa yo'q deydi. Bu degani yana siqilgan, o'rtada qolgan, kuygan siz bo'lasiz. Ha, yo'q, biletingizga kuymaysiz. Bu narsani oldindan aytib qo'y. Biletingiz sababi e, keyinga sur berishga bularni majburiy burji bor. Sizni biletingizni masalan bu bugun keta olmasangiz, ertaga o'sha biletni sur bera oladi. Bu albatta fakt. Faqat ortada kutish bo'ladi, boshqa bo'ladi, o'zingizga stress yaratasiz. E, o'shaning uchun shoshilmasdan o'sha ko'zingiz bilan, quloqingiz bilan rostmoni eshitib, keyin e, nima deydi, bilet olib, keyin ketsangiz, o'zingizga yaxshi bo'ladi. Bu narsani e, o'zbek vatandoshi bo'lganim uchun, jonim kuygani uchun, achigani uchun sizlarga maslahat beryapman. Va bilasizlar, juda ko'p videolarimda aytdim, e, o'sha birinchidan xudo xolasi iyuldan chegaralar ochiladi. Nafaqat O'zbekiston havo yo'li yoki nafaqat Turkiya havo yo'li, Qozog'iston havo yo'li ham, Ozarbayjon havo yo'llari ham qatnashni boshlaydi, ya'ni O'zbekistonga. Nimaga bularni alohida aytdim? Sababi shaxsan o'zim ham e, ochiq aytaman, Qozog'iston va Ozarbayjon bilan ko'p qatnayman, sababi ancha arzon bilasiz, 100 dollar, 50 dollar raznitsa o'ynaydi va bu albatta o'zingizlarga foyda. Ya'ni demoqchi bo'lgani hamma havo yo'llari qatnaydi, bemalol bilet ola olasizlar. Hozir internetga tekshirib qarasam, e, haqiqatan IULsidan o'sha biletlar ham turibdi. holdindan olishinglarni katta maslahat bera olmayman, lekin yana bitta yomon tarafi bor. Hozir chegara ochiladigan bo'lsa, siz 1 oy, 2 oy bilet ola olmasligingiz mumkin. Sababi bilasizlar, hamma bilet olgan bo'ladi, bo'sh joylar qolmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni oldindan bilet olishingiz bir foydali tarafi ham bor, ammo zarar tarafi qaysi ma'noda bor? Agar yo'llarni yana uzatib yuborsa yoki boshqa qilsa, stress yashaysiz o'rtada. Lekin aytganimdek 99% ga xudo xolasa yo'llar ochiladi, chunki hamma narsa yo'lga qo'yildi, izga tushyapti. deyapti. Oldindan iyulda u yog'iga bilet olib qo'ysangiz bo'laveradi. Faqatgina o'sha aytganimdek ishonchli, haqiqatdan kuchli e, aviakompaniyalardan kompaniyalardan olinglar. Ya'ni to'g'ri kelgan nomerlar ertaga aldab umuman soxta bilet sotishi ham mumkin. Bunaqalar juda ko'p bo'ldi. E, Istanbulda ayniqsa Ankarada ham bo'ldi. O'zimiz ko'zimiz bilan ham ko'rdik bu narsani. O'shaning uchun iloji boricha kuchli, ishonchli o'ziga turadigan e, aviaqatnov biletlarini olinglar. Aviakompaniyalardan olinglar. Endi yana bitta e, ma'lumot, bu narsani ko'pchilik biladi. Rossiyada bu narsa bo'lyaptimi bilmayman aziz vatandoshlar, lekin Turkiyada, Istanbulda ham, Ankarada ham Allohga shukr, diplomatlar tomonidan e, o'zbeklarga yordam berilyapti. Ya'ni diplomat degani o'sha o'zbek elchixona, o'zbek konsulslar taraflama e, juda katta yaxshiliklar bo'lyapti. Bu narsani aytib o'tish kerak. Nimaga deganda Alloh rozi bo'lsa, shunaqa vatandoshlarimizdan bor e, Instagramdan shaxsan o'zlari murojaat qildi. Shu rahmatnimi aytib qo'ying. vatandoshlarimizga sababi haqiqatdan aytaman, yordam beryapti. Kimgadir 100 lira oz puldir aziz vatandoshlar, lekin o'sha 100 liraga kimdirga birovga yetadigan produktda qilsa bo'ladi, ya'niki yog', shunga o'xshash narsalarni. Ya kimdir bir kun yashaydi. Xullas nima bo'lganda ham e, oz bo'lsa ham ko'pni o'rnida ko'rgan holatda e, olishinglar mumkin Istanbul konsulisida va Ankara konsulisida elchixonalarida berilyapti. So'z isboti bilan bo'lish kerak. Marhamat, videoda ko'ring. 파소사 이슈를 걸으면 탁대 되는지 소차 여라 Aziz vatandoshlar, video aynan shu yergacha Yana qandaydir ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, agar sizni qiziqtirayotgan savol bo'lsa, kommentariy qismiga qoldirishinglar mumkin. Oxirgacha ko'rganlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin va videoda podlista qilishingizni iltimos qilaman. Telegram guruhpa, WhatsApplardan boshqalarga ham jo'natinglar, ko'rsinlar, bilsinlar. Kattakon rahmat, sizlar bilan men Muhammadjon Matiyev bo'ldi. Ko'rishguncha xayr. Turn it up.